भाईजान कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये मतलब कुछ भी बेटा टाइगर ना भिड़ो इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई क्या तकलीफ है इनको

Oh, no, no, no, no. Oh no! I'm fast as fluff, boy. Still fast as fluff, boy. 哦，wait till you see the，oh no no no no，oh oh oh oh。这个家里目前最火的猫窝，这个他俩竞争有一年了，就为它。 आमच्याकडे बंद सगळं खातो नाही बघा <laughs> 哎呀哎！哎呀妈逼的，细的！啊 No, no, yes. ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई बस बेटा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइए इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत